Amen. Amen. Amen. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi que nous devons adorer. Il n'y a que toi que nous devons adorer. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Moufeti baka, tivama, yelenda, lendo. Mumbai, Vanya, Nude, Mwana.